hello and welcome friends Libre Calc सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है क्या सिखाने वाला हूं क्या खास है आइए बताता हूं यहां से लिब्रा कैल्क को मैंने ओपन किया है ये देख सकते हैं ये लिब्रा कैल्क सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है अगर आप इसमें फॉर्मूला बार को ओपन करना चाहते हैं तो कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है समझ में नहीं आता कि शॉर्टकट की क्या यूज़ करें हम तो आपको मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूँ कंट्रोल के साथ जो फंक्शन बटन F2 है उसको आप प्रेस कीजिए यानी कंट्रोल F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फंक्शन विजर्ट पूरा ओपन हो जाता है ये देखिए फंक्शन विजर्ट ओपन हो गया आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको सम फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे एस टाइप कीजिए आपको सम फॉर्मूला इसमें दिखाई पड़ जाएगा देखिए जैसे ये सम फॉर्मूला है तो आप यहां से फंक्शन विजर्ड को ओपन कर सकते हैं फंक्शन विजर्ट को ओपन करने के शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होती है ओके